Se llaman moluqueños. Oye, Se ¿eh? Me ha quedado bien, ¿eh? Sí. me lo he puesto a mí, no me lo tenéis que tocar. Así me lo has atrapado. 谢谢。